Христос воскресе! Воистину воскресе! Владимир Рыжов, Александр Акимов и Евгений Бог. Э, Эдельвис его зовут. И сорву его тебе, сорву тебе, если не сорвусь. Под гору река течет, быстро горная река. Вниз по склону унесет меня держусь Вот остался мне аршин До заветного цветка Дотянуться нету сил И дрожит моя рука Принесет меня река До селения твоего руках лишь от цветка Три лепестка, три лепестка всего сорву его тебе, сорву тебе, если не сорвусь. На горе растет цветок, под горой река течет. На горе растет цветок, под горой река течет. На горе растет цветок. Следующая песня называется «Только звезд с небес». за окном черное Светят ли звезды с небес Мысли в голове темные И звезды я там не найду Только звезды с небес Мне помогут нести мой крест Освещая матушка, где же ты, мой отец? Укажите мне тропу лесную, что пройти сквозь дремучий лес. Только мать да отец мне помогут нести мой крест, указуя путь дадут мне с него свернуть. Деревья стонут от ветра, царапают ветки лица. Волки воют где-то, здесь даже днем темно. с креста сойти. размышлять, куда же пойти. Сквозь просвет в ветвях я увижу Храм стоящий одиноко вдали. Только вера и храм Мне укажут дорогу там Только Бог и Uh -huh. становится, чтобы послушать. Он стоит и играет на флейте, с флейты срываются звуки, они идут из него, из него изнутри через флейту. С флейты срываются звуки растекаются по переходу И глушат проезжающие машины И людской суеты болото А человек стоит и играет Город глотает звуки Для города они как кость в горле И город отвечает ревом Городу не нужны эти звуки Они мешают ему падать в пропасть Они мешают ему жить спокойно Спокойно врать и лицемерить человек стоит и играет Он не хочет жить по-другому проглотит его этот город. Вот, а следующая песня будет на стихи Ермана Хвасиля Рослякова «Молитва». miluję воспаленные края безлесного Ветром сосну занеси золотистую вечные Глянул с престола ты вниз на вселенную Землю увидел горошину малую Русь государства, Давицу смиренную Ризус мирягу от крови всю алую Ah grensny me. to перестанет тебя насыщать Когда выбросит он с орбит хоровода Наконец ты останешься здесь и сейчас И умолкнут вдали стоны мук скорохода И ты услышишь музыку звезд Ты услышишь шепот галактик и трели созвездий Услышишь музыку звезд привязана к палке осла И все так же, все больше чужими становимся мы друг для друга цели созвездий. Слышишь?